Mi glucosa está en 0.5. Perdiste, Playboy. La mía es 0.8. Jaque. ¿Eso es un caballo o es una torre? Papá, a gente precisa conversar. Ah. Tu não pode mais morar sozinho. Billy! Seu jantar? Era. Agora é o almoço do Billy. ¿Podría leer una carta para mí? Todos los días abro la caja de correos en busca de tus cartas. Va por mí, na boa, es crush. Hijo, pienso que logré una solución para nuestro problema. Una cuidadora de perros. Y pensé que quiera ser cuidadora de viejos. Los viejos damos menos trabajo que los perros. razón está todo el día encerrado acá. Buenos Pero... días. Oi. O senhor não devia confiar nessa menina. Tu não disse que ela estava morando aqui. Tu já se sentiu tão sozinho, mas tão sozinho, que se tu morresse, ninguém ia sentir tua falta. Se cada hora viene com sua morte. Se o tempo é uma cueva de... Tu não devia confiar numa pessoa que tu nunca viu. fosse pensar así, no podría confiar en más ninguém. ¿Por qué cantamos? Usted preguntará por qué cantamos.